cualquier cosa. No representamos a ningún partido ni asociación. Nos une una vocación de cambio. Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Entonces, una vez definido simplemente eso que nos une a todos, ya era, bueno, cómo, cómo seguimos esto. Y luego ya la siguiente noche, recuerdo que fuimos unos, unos 250 por ahí, los que dormimos esa segunda noche. Otra noche también dura porque nos vamos a dormir lo mismo a las 4 de la mañana o algo así y dos horas después de repente aparece la policía que nos va semana podía caer el gobierno, esa primera semana se podían levantar todas las cosas del mundo y empezar otra cosa. Esa primera semana podía ocurrir lo que sea, porque la puerta era, era inagotable. Todas las preocupaciones de uno, todos los problemas, todas las cuestiones menores de repente desaparecían de tu vida. Estamos cambiando el mundo y podemos cambiarlo por primera Señora Antonia, recordará la enfermedad degenerativa que mi marido sufrió los últimos años y que le dejó completamente desfigurado. Ya no volvió a ser el mismo. Se cubrió, completamente, el, rostro, y las manos. y, no dejó, que nadie lo viese, ni siquiera yo. Siempre estaba solo pintando en su taller. La única compañía que le era soportable era la de una vieja radio. Hace una semana, como sabe, se desmayó y se quedó en coma decidí cuidarlo en casa, porque él siempre odió los hospitales. Desde entonces comencé a dormir mal y a tener pesadillas. Anteayer, al cambiarle las sábanas, acerqué el oído a la boca de mi marido y pude escuchar un extraño sonido que salía de ella. Fue desconcertante, pero aún más lo que pasó ayer me caí rendida sobre la cama de mi marido mientras lo arropaba, y cuando me desperté, me encontré arrodillada frente a su mesilla, y me paralicé al ver que sonámbula había cogido la vieja radio de mi marido de entre sus cosas y la había conectado en su mesilla. La apagué rápidamente, y al incorporarme pude ver que mi marido había fallecido. Es todo tan raro. Como hemos hablado por teléfono, Hoy después del entierro me iré con mi hijo y dejaré esta casa para siempre. El motivo de esta carta es el de pedirle algo que no me atrevo a decirle por teléfono, porque me sentiría estúpida. Por favor, no permita que nadie viva en esta casa nunca más. Algo de esta, historia, pero permanece, aquí. aquí. Pensará que me estoy volviendo loca, pero le aseguro que no es así. Por favor, hágame caso. Atentamente, Rosa.